miłość żyła nas tak? Każdy kroku do drugiemu służyłby każdym rogu radość, och jak miło by żyć Bo my, to ty i ja Bo my, to cały świat Bo my, to ty i ja Bo my, to cały świat Co by było, gdybyśmy się podali już Wszystkim naszym pragnieniom co ciągnął nas na dno Karuzela namiętności, złudne szczęście, pustka wreszcie Bo źródłem ludzkich skutków są nasze własne pragnienia Krishna.